Tady jsme v Technickém muzeu v Liberci a tady je nějaký takovýhle robota, který tady podle vloženého zadání, který se vkládá tady sem, je nějaký obrázek tady vy. Co to tam maluje? To je spíš nějaký auto. To je motorka. Ty je vado, to je hustý. To je motorka. To je pokus číslo dvě. je moje auto. To je kabrio.